Goeiemôre en baie welkom hier by ons erediens op Moreleta Live. As gevolg van die noodtoestand in ons land sal ons vir die volgende 3 Sondae tot en met 5 April nie eredienste hier in ons groot gebou kan hê nie. Maar jy is so welkom om dit te geniet daar in jou sitkamer, miskien saam met jou klein groep of sommer net saam met jou familie. As ons nie ons kerkgebou kan gebruik nie, beteken dit nie ons is nie meer kerk nie. Ons is juis kerk daar buite en daar in ons huise. En mag die Here jou in die volgende weke wat ons nie by mekaar kan kom nie, so seën daar waar jy ons ehm um, deel van ons gaan wees in jou sitkamer daar in jou huis. Baie welkom aan almal wat ingeskakel is. Ons lidmate van Morletta Park en ander mense wat saam met ons inskakel oor ons hele land en oor die wêreld. Julle is so welkom. Twee belangrike dinge wat ons hoop in die loop van die jaar nog gaan plaasvind, wil ons graag net onder julle aandag bring. Ons is besig om te werk aan ons paasproduksie Beautiful Name die 19de April en ons hoop dat dit sal kan plaasvind. Julle moet maar ons ehm um, kommunikasiekanale dop hou want ons gaan julle op hoogte hou van hoe dit loop in terme van die situasie in ons land. En dan 30 Augustus is Amazing Grace ons groot produksie. Hou die datums oop. As ons erediens hou, is 'n baie belangrike deel van ons erediens dat ons ook ons offergawes opneem. En dis sommer 'n manier waarop ons vir die Here sê dat ons hom eer, dat ons ons lewens vir hom gee en die kerk se bestaan en die voortgang van die evangelie in die wêreld is so afhanklik daarvan. Sal jy asseblief as ons nou op 'n alternatiewe manier erediens hou, ook op 'n alternatiewe manier jou bydrae gee. Op die skerm sal jy ons Zapper kode sien waarop jy kan ingaan en 'n betaling doen of ons bankbesonderhede waarop jy 'n betaling kan doen. Indien jy van 'n ander gemeente is, moet nou nie dink dat die paar sonde wat jy in die kerk gaan hê vir jou 'n paar rand in jou sak gaan hou nie. Sal jy asseblief jou gemeente en die Here dien deur steeds op 'n alternatiewe manier jou offergawe te gee. Bel jou gemeente en vind uit hoe jy steeds kan bydra dat die koninkryk van die Here gedien kan word. Dis so voorreg om in die teenwoordigheid van die Here saam te kan wees. En kom ons buig ons hoofde en dan bid ons saam en ons eer die God wat koning is van ons kerk. Here, dit is vir ons wonderlik om in u teenwoordigheid te wees. Alles ons versprei oor die land en oor die wêreld as gevolg van 'n virus, weet ons dat ons eenes in u en dat waar ons is is u gees en u woord by ons vandag en kan ons kerk wees net so goed as wanneer ons almal saam is. Daarom bid ons dat u ons in die volgende tyd sal seën, Here, as ons op hierdie manier kerkhou en u teenwoordigheid is. Dat u ons sal seën vandag as u woord na ons toe kom en as ons u gaan eer met ons lewens en ons geld en ons gebede en ons saam wees. Ons loof U naam en ons wil sommer bid vir ons land en ons mense, Here, in hierdie krisis waarin ons is. Dat U vir ons as kerk sal gebruik meer as ooit tevore om waar daar vrees is en waar daar nood is en waar daar ongemak is, U vrede te bring waar daar onvrede is in ons wêreld. Sal U ons seën en die guns op ons uitstort. Dankie dat ons dit kan vra in Jesus se naam. Amen. Goeiemôre gemeente en baie welkom. My naam is PC Pretorius en dit is vir my voorreg om vanoggend hierdie erediens saam met julle te kan deel. Ons weet die wêreld is op die oomblik in troebelwater en ons vind onsself soms in sulke storms wat ons op ander maniere kom leer en kom wys wat dit beteken om kerk te wees, om ons Christelike geloof uit te leef en hier is ons nou weer op 'n kritiese punt in die geskiedenis as dit kom by hoe die kerk se rol gedefinieer word in tye van siekte, in tye van nood, in tye van trauma en in tye van groot onsekerheid. Dit is 'n voorreg dat ons in hierdie tye 'n baie groot rol kan speel. En vanoggend wil ons gesels oor waar is God in al hierdie storms? Waar vind ek God in tye in my lewe, in die lewe en die geskiedenis van wat storm en troubeltye is en waarop ons nie altyd noodwendig die antwoorde het van hoekom hierdie dinge gebeur nie. Die kerk vind homself ook te midde van hierdie storm met 'n ongelooflike belangrike rol om te speel. En ons moet vir onsself vra vanoggend, wat is die rol te midde van hierdie krisis en virus en paniekbevange samelewing wat ons soms ook baie keer voel, miskien bietjie oordadig of of of buitengewoon erg raak. Wat is die rol wat die kerk moet speel? So sien ons dat dit soveel meer 'n belangrike rol is wat die kerk moet speel. En die antwoord oor die stem en die rol van die kerk en of die kerk iets oor hierdie goed moet sê is absoluut absoluut ja. Ons kan nie anders as om te kyk na wat in die geskiedenis gebeur het om te weet wat ons rol ook moet wees en hoe ons ons plek kan opneem in die geskiedenis as dit kom by wat die kerk se rol is te midde van krisisse nie. Ek lees ook in die Bybel lees ek 'n 'n baie gedeeltes waar Jesus juis praat oor oor krisis. Waar Jesus juis praat oor wat daar goed gebeur het en selfs verhale, gebeurtenisse van krisis wat plaasgevind het. Ons sien dat byvoorbeeld die disippels en en Jesus wat op die op die op die see uitgaan en dan breek daar 'n storm los. Soos dit ons ook so baie keer in ons lewens voel asof daar 'n storm losbreek. En 'n skrifgedeelte wat ek vanoggend vir ons wil lees en wat ons saam kan lees as 'n gemeente is is, is Matteus 8. En ons gaan lees in Matteus 8 vanaf vers 23 tot vers 27. Die opskrif van hierdie gedeelte is Jesus maak die storm stil. Toe Jesus in die skei klim, het sy disippels hom gevolg. Skielik het daar 'n hewige storm op die see losgebars sodat die golwe oor die skei geslaan het. Maar Jesus het geslaap. Hulle kom toe en maak hom wakker en sê: "Here, red ons, ons vergaan." Hy sê vir hulle: "Waarom is julle bang, klein gelowiges?" Daarna het hy opgestaan en die wind en die see hard aangespreek en dit het doodstil geword. Die mense het hulle verwonder en gesê: watter soort mens is hy dat hy selfs die wind en die see hom gehoorsaam. Julle sien die disippels het nie verwag dat daar 'n storm gaan wees nie. Die see was kalm en hulle volg vir Jesus in die skei in. Ons ook moet in die boot inklim. Ons is al reeds in die boot. Ons het vir Jesus gesê, ons wil u volg. Ons wil u kinders en volgelinge wees en in geloof het ons besluit om agter hom aan te loop. Maar in die wêreld lewe ons in 'n gebroke werklikheid en storms slaan soms oor ons. Daar gebeur goed onverwags in ons lewe waar ons agterkom maar ek het nie hiervoor gevra nie. Ek weet nie wat die doel of rede hier agter kan wees nie, maar ek weet daar's golf na golf wat besig is om oor my te slaan. En gewoonlik is die eerste ding wat 'n ou dan vra is hoekom ek? Hoekom moet ek in hierdie situasie geplaas word met 'n virus en soveel onsekerheid ervaar? Here, hoekom hierdie siekte oor my lewe? Here, hoekom daardie ongeluk wat ons gesin of ek of my familie ervaar? Hoekom sou ek die een wees wat die slagoffer moet wees van misdaad? Nie net siekte en dood en trauma nie, maar ook misdaad en moord en alles wat in ons land ook kan gebeur. Die eerste vraag wat ons eintlik dan vra is: Here, maar pik U nou op my? Is ek nou die adres van u gevolge of van u woede? En dan kom ons agter dat dit is nie die geval nie. God sit nie eers met woede in hom en probeer ons straf nie. Dit wat op die oomblik in die wêreld aan die gang is, kan ons nie interpreteer as iets wat van die Here afkom om iets of iemand daardeur seer te maak nie. Ek wil jou vanoggend nooi en vir jou sê kom vry van hierdie gedagtes. Kom vry daarvan en weet dat God is steeds besig om ons te vorm Hy is steeds besig om met die Christendom en met die mensdom te werk. Hy is nie kwaad vir ons nie. Hy laat dit nie toe dat ons met soveel pyn en seer in die lewe moet rondloop nie. Hy wil ons kom vrymaak daarvan. Ons bly soms selfs daarin. En ons maak dalk selfs die keuse om daarin te bly, maar ons moet vanoggend ook vir mekaar sê ons is in 'n gebroke werklikheid. Ons is nog nie by die Here as dit in die hemel is en sonder pyn en seer en smart nie. En partykeer dan gaan die storms in die lewe vinnig verby. Partykeer is dit iets wat ons ervaar wat net vinnig verby gaan, maar ander kere is dit 'n langdurige pyn of dit voel vir ons soos langdurige trauma of smart wat ons ervaar. Daarvoor wil ek vanoggend ook Psalm 91 met jou deel. En Psalm 91 wat vir ons sê hy wat by die allerhoogste skuilings vind, en die beskerming van die Almagtige geniet. Hy sê vir die Here: "U is my toevlug en my veilige vesting, my God op wie ek vertrou." Omdat jy die Here as skuilplek geneem het, vers 9. Die Allerhoogste as jou beskermer sal geen onheil jou tref en geen plaag naby jou woonplek kom nie. Ons vra dan ook vandag die vraag, maar wie het die krag as ons na die verhaal van Matteus 8 kyk met die disippels en Jesus op die rowwe see? weer die krag te midde van tye soos hierdie as ons met die COVID-19 virus te doen het en waar dit 'n wêreldwye pandemie is. Weer die krag om die storm stil te maak in jou lewe. God het die krag. En hy wil ons weerhou van pyn en seer en smart en om daarin te bly. Hy wil ons kom vrymaak daarvan en ook van enige vrees wat dit mag wees. As daar storms oor ons lewe is, Die Griekse woord wat gebruik word is die woord seismos waar ons die Engels vandaan kry seismiek. Dit word verduidelik as 'n aardbewing. As iets wat vinnig kom, onverwags, maar is vir ons verskriklik erg. Dis die teks wat die die Griekse woord wat in hierdie teks gebruik word en en binne enkele weke sit ons nou met 'n amper paniekerige pandemie van mense wat ook bang is vir wat kan gebeur met hierdie virus. Dit het net so oor ons gekom. En ons het, ons sit nou in hierdie situasie na ons president Sondag 'n 'n 'n 'n aankondiging gemaak het oor wat die maatreëls moet wees in Suid-Afrika. Niemand van ons kon geweet het dat dit sou kom nie. Niemand van ons kon geweet het dat dit so vinnig kon eskaleer tot iets nie. En so is dit ook met die krisisse in ons lewe baie keer. Maar nou is die vraag: Wat doen ek? in die storm. Die eerste ding wat ek met julle vanoggend wil deel is wat wat ons moet doen is wat die teks vir ons sê is ek bly volg vers 23 van Matteus 8. Sy disippels het hom gevolg en hulle het hom bly volg. Ons moet ons oë gerig hou op God en op Jesus. Ons moet onvoorwaardelik besluit om agter hom aan te stap. Die Griekse woord wat daar gebruik word is ekilothesan. En dit is 'n woord wat vir ons sê stap presies agter hom aan. Doen presies soos hy. En dan vra ons te midde van die krisis waarin ons nou is. Wat sou Jesus gedoen het binne hierdie pandemie? Hoe kan ons in sy voetspore volg en doen soos wat hy ons leer? Ek dink as ons na die voorbeeld van Jesus kyk, moet ons vra vrae soos wat het hy gedoen met mense wat melaatsheid gehad het? die siek een van die siektes ook van hulle tyd. Wat het hy gedoen met mense wat aan gebrek gely het of mense wat dalk 'n dodelike aansteeklike siekte gehad het? Hoe sou ons as kerk die vraag vra, hoe stap ons agter sy in sy voetspore en agter hom aan? Hoe bly ons volg in hierdie tyd? Maar ook nie dit nie, ons moet vir onsself vra, hoe bly ons volg ook in ons geloof? En skeep dit nie af in tye soos hierdie nie dat ons nie vir Jesus in die regsbank gaan plaas en gaan sê dit is u skuld dat hierdie nou gebeur nie. Hoe bly ons glo dat God goed is en dat hy die beste vir sy kinders wil hê? Dat hy vol liefde is en dat hy uit daai liefde uit die wêreld ook wil bedryf. Die tweede ding is ek bly glo vers 26. Waarom is julle bang klein gelowiges? vra Jesus vir hulle. Wat is hierdie geloof waarvan ons praat? Die HAT sê byvoorbeeld oor die geloof dat dit is 'n vaste oortuiging dat God aan sy woord eg en waar is. Hebreërs 11 vers 1 wat ons almal so goed ken om seker te wees van die dinge wat ons hoop en om oortuig te wees van die dinge wat ons nie kan sien nie. Ons bly glo daarin. Jesus kom sê vir sy disippels: "Waarom klein gelowige?" in hierdie tyd van COVID-19? Waarom klein gelowiges? Is die kerk nie veronderstel om juis die te wees wat geloof aan die dag lê en sê hierdie ding kan ook oorwin word in die naam van ons Here Jesus nie? Psalm 34 vers 18 sê vir ons as die regverdigers om hulp roep, hoor die Here hulle. Hy red hulle uit al hulle benoudhede. En miskien voel jy benoud. Miskien voel jy bang. Miskien het jy vrees. Hy gaan jou bystaan en jou uithelp. Kom ons gee dit ook nou vir die Here. En kom ons wees eerlik met die Here oor waar ons emosies staan binne wat aan die gang is. Binne artikels wat ons lees, nuusberigte wat ons hoor, wêreldwye paniek wat plaasvind, selfs in Suid-Afrika ook wat ons dit sien. Die vraag is hoe dink ons oor ons geloof in hierdie tyd? Hoe ons geloof moet groei ook in tot wat God in staat is en wat die getuienis kan wees wat hieruit kan kom vir ons as kerk. En daarom wil ek jou vandag uitdaag. En ek wil vir jou sê, hou vas aan daai geloof. Groei in daai geloof en hou aan glo dat ons nie ook gesê kan word klein gelowiges nie. Want jy weet die Here gee nie vir ons 'n gees van vreesagtigheid. Hy gee vir ons 'n 'n 'n gees van krag en liefde en selfbeheersing soos 2 Timoteus 1:7 vir ons sê. Die derde ding wat ek uit Matteus 8 uithaal wat baie belangrik is, is ek bly kyk. Ek hou my oë gefestig op Jesus. Ons as kerk hou ons oog gefestig op Jesus. Die disippels het bang geraak en hulle het gewonder wat gaan van ons word. Jesus was saam met hulle in die boot, maar hulle het hom nie raak gesien vir wie hy is nie. Hulle was klein gelowig en bang geweest En daarom moes hulle hom wakker ruk en sê Jesus, red ons want ons gaan vergaan. Ons vra vandag die vraag, waarna kyk ons as ons ons omstandighede rondom ons sien? As ons hier waar ons is in Pretoria, die weier area in Suid-Afrika en wêreldwyd kyk, waarna kyk ons? Die Griekse woord wat ook daar gebruik word is die woord potapos. En dit sê watter tipe mens? Dit is daai daai daai vraag wat hulle vra. Watter tipe mens of man kan sulke bonatuurlike ingryping doen soos 'n God? En dan is die antwoord Jesus Christus, die seun van God en self God, is die een wat dit kan doen. As ons in daai geloof en in daai siening van Jesus Christus dink aan wat op die oomblik in die wêreld aangaan, kan dit nie ons geloof ook versterk om te weet dat hy by magte is om iets hieraan te doen nie. Psalm 50 vers 15 sê byvoorbeeld vir ons: "Roep my aan in die dag van benoudheid. Ek sal jou uithelp en jy sal my eer." Toe die disippels aanhou bly wegkyk het, het die vrees in hulle lewe oorgeneem. Toe hulle oog gefestig is op Jesus, het hulle 'n nuwe perspektief gekry het hulle binne die gebroke werklikheid wat ons van gepraat het, iets nuut kom kry wat Jesus vir hom kom gee het. En natuurlik wil Jesus dit ook vir ons doen. Ons weet wat sy planne vir ons is. Ons weet wat sy planne vir die wêreld is. En dit is so belangrik dat jy sal besef vanoggend dat God is ook nou besig met ons. Kan ek so ver gaan om te vra dat as hierdie dalk nie sou gebeur het nie, sou ons op dieselfde manier in vooruitmoediging en gebed en afhanklikheid na ons geloof en na Jesus Christus gekyk het. Is hierdie nie weer een van daai gedeeltes wat ons tot stilstand ruk as dit kom by hoe ons realiteit bestaan in terme van ons geloof nie? Dat ons fokus nou skuif ewe skielik weer en dat daar 'n nuwe lewe en 'n nuwe energie en 'n nuwe rol en roeping vir die kerk in ons geloofslewe opstaan nie. Kan ons so ver gaan om te sê sou dit so gewees het? as ons nie in stormtye ook onsself bevind het nie. 'n Oproep wat ek vandag vir jou by jou vir jou wil kom gee, is kom ons leer ook by die kerk deur alle eeue heen. Wat het die kerk gedoen deur alle eeue heen as daar sulke krisisse ontstaan het? Dis eintlik ongelooflik dat as jy deur die geskiedenis kyk, watter enorme rol die kerk gespeel het in tye van sulke groot nood. In tye van plaag, van siekte, waar daar honderde of duisende mense gesterf het. Ek wil vir julle 'n paar voorbeelde gee daarvan. Want een van die eerste goed wat gebeur het is Jesus se grootste leringe het uitgekom in daai tye. Jesus se reaksie om vir mense te sê alles wat jy wil hê aan aan aan jou gedoen moet word, moet jy ook aan die mense doen, Matteus 7:12. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself, Matteus 22:39. Niemand het groter liefde as dit nie dat hy sy lewe vir sy vriende sal aflê. Johannes 15 vers 13. Om dit eenvoudig te stel, die Christelike etiek in 'n tyd van nood en siekte sê vir ons dat ons eie lewe nie belangriker moet wees as die van ons naaste nie. Die Christelike etiek en die beginsels van naaste liefde word juis in tye soos hierdie geopenbaar op besondere wyse gedurende 'n plaag in die Romeinse ryk het Christene 'n naam vir hulle self eintlik gemaak. Mens kan sê soos historiese vir ons leer dat in die 2de eeu het daar 'n kwart van die Romeinse ryk uitgesterf met die Antonine plague. Toe het Christendom begin versprei. Hoekom was dit? Want hulle was bereid om mense te gaan versorg waar ander mense weggebly het. Hulle was bereid om hulle eie lewe op die spel te plaas om 'n infeksie op te doen, maar om mense te help waar ander mense weggebly het. Hulle het ook nie net vir mense gesorg nie, maar hulle het vir mense 'n nuwe realiteit kom gee om anders te kom dink oor dood. Hulle het vir mense hoop kom gee in tye waar dit ontsettend nodig was. In die 3de eeu was daar weer so 'n krisis in die Romeinse Ryk, die siekte the plague of the Cyprian. Weer het dit ontploffing veroorsaak in die Christelike geloof. En dit begin beweeg soos 'n vuur versprei. Hoekom? Want die kerk het opgestaan en gereageer. Die kerk het geweet hulle het 'n rol om te speel en hulle moet evangelie verkondig en hulle moet vir mense omgee, hulle moet vir mense uitkyk, hulle moet hulle uithelp. Selfs al kan dit hulle eie lewe in gevaar stel. Daar was in daai tyd was daar gesê dat 'n nuwe realiteit wat hulle vir mense moet leer is om nie meer die heeltyd hartseer te wees oor mense wat oorlede is in hierdie plaag nie, maar om hulle tyd en hulle energie te verdubbel om die mense te help wat steeds lewe. Want die gelowiges wat tot sterfte gekom het, is in die hemel. 'n Nuwe realiteit het vir hulle oopgebreek. Dit was in die 3de eeu gewees, in die 4de eeu, 'n eeu later. Het dit weer gebeur? En selfs nie-Christene het 'n kragtige getuienis gesien eerstehands gebeur. Daar word geskryf in die 4de eeu hoe die Galileërs selfs na nie-Christene wat siek is omgesien het, hulle eie lewe in gevaar gestel het vir iemand wat nie 'n gelowige was of nie een van hulle was nie. Nie mense soos hulle nie. Daar word geskryf good was done to all men, not merely to the household of faith. Volgens Rodney Stark was die dodetal in stede waarin daar meer Christene was, die helfte as in stede waar daar minder gelowiges in was. Dit is iets waar ons kan dink. Dit is iets waaraan ons kan vashou. Ek spring 'n bietjie verder want die gewoonte van om om te gee en mense na nou toe om te sien in die geskiedenis van die kerk het selfs in 1527 in Wittenberg ook weer sy verskyning gemaak. Die bubonic plague het kop uitgesteek en selfs Martin Luther het geweier om die stad te verlaat en homself te beskerm. Hy het gebly en hy het die siekes geëvangeliseer. Hierdie weiering om te vlug het vir Martin Luther sy eie dogter Elisabeth gekos. En hy het iets daaroor geskryf daarna. Die stuk se naam is Whether Christians Should Flee the Plague waarin Luther verduidelik hoe Christene moet reageer in sulke storms soos waarin ons nou is. We cannot abandon our posts. Hy skryf Christelike dokters kan nie hulle hospitale los nie. Christelike staatsmanne en vroue kan nie hulle distrikte los nie, maar moet die mense help. Leraars kan nie hulle gemeentes los nie en moet na hulle toe uitreik wat siek is en gelowiges kan mekaar nie los nie maar moet juis nou die getuienis van Jesus Christus se omgee, liefdeskarakter en die voetspore van hom volg om na die sieke toe te gaan, moet ons nou openbaar. Hierdie pandemie kan nie maak dat ons ons pligte versuim nie, maar eerder verander dit ons verantwoordelikhede in kruise waarop ons bereid moet wees om te sterf vir ons naaste waarop ons bereid moet wees om 'n verskil te maak in God se koninkryk Daar's ook 'n Engelse sê ding wat sê for Christians, it is better that we should die serving our neighbor than surrounded in a pile of masks we never got a chance to use. Ons moet na hierdie motiewe van ons kyk. Ons moet onsself uitdaag en mag jy vandag besef dat God ons as kerk ook hierdeur skaaf dat vir ons ook 'n nuwe bril kom opsit en net 'n stukkie perspektief in ons kom plaas om te sê waarop fokus jy? as dit nie sulke krisistye is nie. Wat is die kerk se rol en jou kerk se rol? Wat is ons kerk se rol as dit in sulke tye kom? Ons het 'n enorme rol en getuienis om te leef. My oproep is juis dat jy sal besef ons Morletta Park gemeente en al die gemeentes wat dalk hierna sou kyk. Ons het nou 'n ontsettende belangrike getuienisrol om te speel. Dis nou die tyd waarin die kerk moet wys wie Jesus Christus is in liefde en omgee en opoffering. Wys dat die gemarginaliseerde en die sieke, die een in nood, juis die een is wat die kerk die nodigste het en dat ons daar sal wees. Ek los julle met die volgende 3 gedagtes en met die volgende oproep as kerk. Mag daar gesê word in die geskiedenis dat in 2020 met die COVID-19 wêreldpandemie was die kerk nie stil nie was die kerk nie afwesig nie en het die kerk God se naam uitgedra en vergestalt deur omgee en opoffering vir mense in liefde dat ons nie bang was om weg te bly nie maar dat ons juis besluit het om daarna te stap daartoe te stap en 'n verskil in mense se lewens te maak. Dat die Christelike geloof weer soos vuur sal versprei in 2020 omdat die kerk sy rol nakom in hierdie krisistyd. En dat die wêreld sal sien wat die Christelike karakter is en hoe mense veronderstel is om te leef as hulle Christus volg. En mag daai getuienis nog mense na Christus se hart toe leef. Mag dit 'n evangelisasie poging in sy eie wees. En mag ons as kerk in 2020 ons plek vol staan. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons hierdie woorde uit u skrif kan hoor en kan weet watter ongelooflike belangrike rol dit ons nou om te speel. Dat ons juis mense wat ly aan siekte en nood en trauma en vrees en pyn moet innooi in u koninkryk. En dat ons in hulle lewens 'n verskil kan maak deur u die woord en deur die gees. Here, ek wil vra dat U ons as kerk sal laat opstaan nou en dat ons ons plek in die geskiedenis sal inneem dat as daar teruggekyk word na hierdie tyd, teruggekyk word na die jaar 2020, dat daar ook geskryf sal word hoe die kerk sy plek ingeneem het en wat ons rol daarmee is. Here Jesus, kom versterk ons geloof. Kom versterk ons vertroue in U. En dat ons nou weet dat U ons nader aan die harte wil trek nader aan u hart wil trek ons harte dat u ons by u wil hê dat die gebroke werklikheid waarin ons leef baie keer situasies ontlok waarin ons nog nader aan u kan kom en dat u dit vir ons kerk ook 'n werklikheid sal maak dat ons nou in huise in klein groepe in hierdie tyd nader aan mekaar ook kan beweeg maar Here net so belangrik dat ons getuienis kan wees na buite en dat mense sal sien wat die karakter eintlik is van Christene en moed wees. Here Jesus, ons vra dat alles niemand verdien nie, maar in die mooiste naam wat ons ken, die naam van Jesus Christus. Amen.